serdecznie zapraszam na 13 stycznia, godzina 17. Wielki koncert Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wbijajcie tutaj, Kraków, Lubelska 25. Serdecznie zapraszam na koncert Michała Króla. Będziemy zbierać pieniążki na noworodków, będzie miła atmosfera, będzie poczęstunek. Wpadajcie, do zobaczenia.